දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාවය ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය හිල් කූඩයකට වතුර පුරවන්න බැහැනි පුරුවන්න උත්සාහ කරලා වැඩකුත් නැහැ. එක්කෝ අලුත් බකට් එකක් ගන්ට ඕනේ එමත් නැත්තම් හිල් ටික හරියට වහන්ට ඕනේ නේද. පැලස්තර වැඩකුත් නැහැනෙනේ දැන් අපේ රට එක්දහසමසි හතලි සටේ ඉඳලම සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රට. දැන් අවුරුදු හැත්ත පහයි නේද නිදහස ලැබිලා. අදත් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක්. ටික කාලයක් අපි අර මේ මැදි ආදායම් රටක් බවට පත්තලා ඉඳලා දැන් අන්තිමට ආයේ අඩු ආදායම් රටක් බවට ඇදවැට වැටුණු දේශයක් නේද. තැන් ඇත්තටම මේ ඇතිනේ නේද හොඳටම ඇති. දේශපාලන කතාවලට රැවටුනත් හොඳටම ඇතින නේද. අපිට වනේම මේ තනි පුද්ගල දේශපාලන කතාවලට රැවටෙනවා. ඒ ඒ පක්ෂවලට ඒ ඒ අවස්ථාවලදී ඒ අය කියන සුන්දර කතාවලට රැවටෙනවා නේද. හඳේ හාල් නැති බව හොඳටම අපි දැනගෙන හිටිය. ඒ වුනාට ඉතින් හඳෙන් හරි හාල් ගෙනත් දෙනවා කිව්හාම ඒක විශ්වාස කළ ජාතියක් ඒක පිළිගත්ත රටක් නේද. දැන් අනිත් ඔය අසල් වැසි රටවල්ලං මේ හඳට යන්නත් හදන හරිද අපි තාම හඳෙන් හාල් එනකම් බලංගන්න අනේද. දැන් අපි මේ මොහොතේ IMF දෙවියන්ගේ. ඇමරිකානු ඩොල බිලියන දෙකයි දසම නමේ ලැබෙනකං නොයේ කොන්දේසිවලට යටත්වෙමින් ඉන්නවා. අපේ මේ දේශපාලන නඩේම පවසන්නේ ණයවලින් තොර ලෝකයක් නැති බවයින නේද? අද වෙනකන් මේ ණය අරගෙන රට හදන්නේ කොහොමද කියලා එකදු සැලැස්මක්වත් මේ වනතෙක් ජනතාව හමුවේ තියලා නැහෙනි. 2048 දී සංවර්ධිත රාජ්‍යයක් හදනවා කිව්වට කොහොමද හදන්නේ? මොකද්ද සැලැස්ම? කොහොමද ඩොලර් හොයන්නේ? නේද? මේ කිසිම මාතෘකාවක් බුද්ධිමය සංවාදයකට ලක්වන බවක් පේනතෙක් මානයකවත් නැහෙනි. ලෝකයේ ඌන සංවර්ධිත රාජ්‍යන් සලකනකොට අපි ඒ ගොඩේ ඉන්නේ දැන් අවුරුදු හැත්ත පහක කාලයක ඉඳලා කියලවත් ඇයි අපි මේ හිමින් අමතක කරමින් ඉන්නේ නේද හොඳයි ඇත්තටම සංවර්ධනයට ඇති ප්‍රධානතම බාධා මොනවද එක සම්පත්හිංකකම නමුත් දැන් අපේ රටට එහෙම සම්පත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද නේද සංවර්ධනයට ඇති තවත් බාධාවක් තමයි ඔය ජලයේ නැතිකම අපට එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද තව තියෙනවා නූගත්කම ඉහළ ජනගහන වර්ධන ඝාතනය ආර්ථික අසමානතා ළමා විවාහ හරිද මේ කියන සාධක විශාල සංඛ්‍යාවක් අරගෙන බැලුවත් ඔය එකක්වත් අපිට බරපතල් ලෙස බලපානයව නෙමෙයි නමුත් දරිද්‍රතාවයට දුප්පත්කමට බලපාන ප්‍රධානතම හේතුවක් ලෙස අද ලෝකයේ හඳුනගෙන තියෙන දූෂණය ආං ඒකනං ඇතිවෙන්ට තියෙන රටක් හරිද දැන් අපේ රට ගත්තොත් අන්ත දූෂිත දේශපාලන කණ්ඩායමක් හා නිලධහරින් පිරිසක් එකතු වෙලා කාගෙන කාගෙන යන රටක් නෙනේද කාගෙන කාගෙන ආපු රටක්. අපේ ඉතිහාසයේ අප මුහුණදුන් භයානකම ස්වභාවික ව්‍යසනය මොකක්ද සුනාමිය. ඒ සුනාමියෙන් විනාශ වූ නිවාස ඒ ජනජීවිත. යළි ගොඩනගන්න ලෝකේ වටෙන් අපිට රුපියල් මිලියන අසූ දෙකකට වැඩි මුදලක් ලැබුණා. ඒ මුදලට මොකද වුණේ ඒ මුදල තමන්ගේ නෑදෑ හිතමිතුරන්ගේ ගිනුම්වලට දාගෙන වංචා කලා නේද. හදපු ගේකුත් නෑ ගොඩගත්ත සුනාමි ජීවිතයකුත් නෑ. එදා ඒ වෙනුවෙන් නඩුවක් ගියා නේද ඒ නඩුවේදී මතකද මහින්ද රාජපක්ෂව නිදහස් කළේ එදා හිටපු අගවිනිසුරු සරත් එන්ද සිල්වා එම නැත්තන් සරත් නන්ද සිල්වා නේද. විස්සයි දාහතරේ ඔක්තෝබර් දාහතරවැනිදා. මොකක්ද ඔහු කිව්වේ ජාතියෙන්ම සමාවෙල්ලවා. එදා මහින්දව ඒ වංචාවට හිරේ දැම්මේ නැති එක ගැන මට සමාවෙන්න කියලා එකැන වංචා කරලා තියෙනවන නේද. ඊට පස්සේ බැඳුම් කර වංචාවාව අල්ලපු හොරෙක් නෑ. ඊට පසුව ගෝටාබේගේ සීනි බදු වංචාව මේ ටිකයි ඇ ප්‍රධානයව විතරයි මේ කියන්නේ. දැන් මේ සැරෙන් සැරේට මේ දේශපාලන කල්ලි අන්න හොරා අන්න හොරා කිය කිය මාරුවෙන් මාරුවට ඒ ඒගොල්ලෝ වටේ දුවමින් ඉන්නවා නේද? ජනතාව රවට්ටමින් ඉන්නවා. ඒක නෙමේ කරමින් ඉන්නේ. අන්තිමට එහෙම මේ අන්න හොරා අන්න හොරා කී කී ඉඳලා ඊට පස්සේ මේ දෙගොල්ලොම එකතු වෙලා රැට බාල් නටනවා. දූෂණ චෝදනා නඩු හබවලදී සමහර දේශපාලනඥයින් කියපු කතා මතකද? ඒවට hina යන්නේ නැද්ද නේද? එක හොරෙකුට ණය දෂ්ට කළා. තව හොරෙකුට කවුද ආච්චි කෙනෙක් දුන්නා. මැණික් මල්ලක් දුන්නා. තව අයෙකුට මේ මට මතක නෑ ලෙඩේ හැදුනා. මට මතක නෑ ලෙඩේ නේද? දැන් අන්තිමට අපිටත් මතක නැති වෙගෙන නේද? නේද යන්නේ මේ තමයි ලංකාව. ලංකාවේ දූෂණයත් ඒ වගේම තමයි. ඇත්තටම අද වන විට ලෝකයේ ඌන සංවර්ධිත රටවල්. එසේ වීමට එක් ප්‍රධාන හේතුවක් ලෙස සලකන්නේ දූෂණය. හොඳේ ලෝකයේ දූෂිතම රාජ්‍යයන් සහ ලෝකයේ අවංකම රාජ්‍යයන් සොයන එක් ප්‍රධාන ආයතනයක් තමයි ඔය ට්‍රන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නශනල් දර්ශකය. මේ දර්ශකයට කියන්නේ දූෂණ සංජානන දර්ශකය කියලා. ඉතාම දූෂිත අගේ බින්දුව කියලා අරගෙන පිරිසුඳුම අවංකම අගේ සීය දක්වා ලකුණු දීමක් සිද්ධ කරනවා. මේ සඳහා රටවල් එකසිය අසුවක් විතර මෙ විමර්ශණයට යොදාගන්නවා. අර දූෂිත මේ කැනෙ බින්දුවේ ඉඳලා ක්‍රමයෙන් ලැබෙන ලකුණු අතර අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ ලකුණු තිස්සයයි. හරිද සෝමාලියාවට ලකුණු දොළහයි. හරිද අපි සෝමාලියාවට වඩා ටිකක් හොඳයි හොඳේ ඉළඟට සිරියාව සහ දකුණු සූඩානේ එරටවල් දෙකටම ලකුණු දහත්තුනයි. දැන් ලෝකයේ දූෂිතම රාජ්‍ය අතර සෝමාලියාව සිරියාව දකුණු සූඩානය ඉන්නවා. අපිත් ලකුණු තිස්සයක් කරන් එ ළඟින්ම ඉන්නවා හොඳේ දැන් මේ විදිහට ඔය ලකුණු දුන්න රටවල් එකසි අසුවෙන් හොඳම රටවල්. අවංකම රටවල්. දූෂණය ඉතාම අවම රටවල් අතර ඩෙන්මාකය ෆින්ලන්තය නවසීලන්තය නෝවේ සහ සිංගප්පූරුවත් තියෙනවා හොඳේ දැ ලංකාව ඉන්න ඔය රටවල් එකසි අසුවෙන්ම එකසිය එක් පැනි ස්ථානය පකිස්ාන ඉන්න එකසි හතලිස් හතර වැනි තැන හොඳේ පකිස්ානය ගැන්නේ අපේ කලාපේ තියෙන දූෂිත හැමවිටම රාජ්‍ය ගොඩේ ඉන්න ඒ වගේම ඌන සංවර්ධිත රටවල් ගොඩෙත් ඉන්න රටක් නෙනේද ඔය අදත් හෙටත් ඊයෙත් හැමදාමත් ඒ රට ඇතුළේ ගෝරි නෙනේ දැන් ඔය චීනය ඕ චීනය ඉන්නෙත් හතලිස් පස්වැනි ස්ථානය හොඳද එකැන දූෂණය අඩුයි හැබැයි අර මේ සිංගප්පූරුව ඩෙන්මාර්කේ ෆින්ලන්තේ නවසීලන්තේ නෝවේ වගේ පිරිසිදු රාජ්‍ය ආලකවත් චීනය නෑ හොඳේ මේ චීනය මතක් කළේ ඇයි දන්නවද චීනය තමයි අපිට වැඩියෙන්ම නයදීලා තියෙන දුයි පාර්ශික නය හිමිකරුවා හොඳේ ඒකයි චීනය ගැනලිව්වේ තැන්ව ඉන්දියාව ගත් හම ඉන්දියාවේ දූෂිතම නගරෙකුත් සඳහන් වෙනවා. ඒ අගනුවර වන බැංගලෝරය. දේ බැංගලෝරයේ තමයි ඉන්දියාවේ දූෂණ වංචා වැඩිම නගරේ හැටියට හඳුනගෙන තියෙන්නේ. ඉන්දියාවේ මුළු අල්ලස් නඩු දාහතරදාස් පන්සිය අසූ දෙකකින් තුන්දාස් නමසිය අනු හතරක්ම බැංගලෝරයේ මුල්කරගත්ත ඒවා. හොඳේ ඒ අල්ලස් නඩු එක්දස් හාරසිය පනස් අටෙන් නඩු එක්දස් දෙසිය හැත්ත හතරක්ම පොලිස් අල්ලස් නඩු හොඳේ මේ තමයි ලෝකේ බොහෝ රටවල් දුප්පත්වෙන්ට හේතුව නයගන්නවා ඒ අය හොරා කනවා අන්තිමට රටක් හැටියට නටපු තොවිලෙකුත් නෑ වෙරේ පලුවකුත් නෑ නමුත් ඉතින් ඩොල බිලියන අසූ පහක් විතර දැන් ලෝකෙට ගෙවන්ට තියෙනවා නේද ඔය අලුතෙන් අයම් එකේ නයයි හතරවටින් ලැබෙන්ට නීමති ඉතුරුණය ඔක්කම ගත්තහම ඉතින් තව තව අවුරුද්දත් දෙකක් යැනකොට සමස්ත ණය ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොල බිලියන අනූ පහ පනීවි. එතකොට ඒ හොරාලා මේ හොරාලා පසු පස අන්න හොරා අන්න හොරා අල්ලපියෝ කිය කිය අරෝට්ටු සෙල්ලං කරනවා වගේ ආපහු සෙල්ලං කරන්න පටන් ගනීවී මැතිවරණ ළඟයින කොටනේ ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මොකද සංගීත පුටු තරගෙට තරග වදිනවාද නැද්ද කියලා අපි හරියට බුද්ධිමත්ව දැන්වත් හිතන එක. එහෙම කියලා අද දෙසිය හැත්තෑ දෙවැනි ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා.